pregões. Tem vários deles, mas funcionam de verdade. Oi! Eu sou Taylor Swift e se um piso pá... Não, peraí, sou eu, sou eu! Maratona Bumerangue.